はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストしゅんです。今ね、冒頭で見ていただいたアレンジメントを今日は作ります。えー、このね、アンスリウム。アンスリウムの使い方が、まあ、ポイントになってくると思います。では、早速いってみましょう。どうぞ。はい、えー、ではね、今日はこちらの器にアレンジメントを作っていきます。いってみましょう。 はい今回はねまず先にこのグリーンから決めていきますまずモンステラを入れていきますはい、えー、モンステラはこう方向性をね持って左から右へ流していますまあこれ逆でも大丈夫です今回は先にねグリーンを決めていっちゃうんでもうここファンデーションワークを ざっとしちゃいますレザーリーフファンですねはい、えー、このような感じですはい、そしたら次こう赤ドラを赤ドラスナを、まあ、今回こうちょっと変わった形してるんでこの横にこう流れてる赤ドラスナをこうね 要はこう特徴的じゃないですかこんなこんなひん曲がってる赤ドラなんかまずないでしょだからこれはねもうね宝物ですよだからちょっとこう2枚ぐらいとか取っといてあとはこうパーツで弾きましょうねパーツにした赤ドラをこう丸めてホチキスで留めます でこの根元のところにつけてみましょうはい、えー、このような状態ですこういうふうにねこう流れるようなラインができてますでしょ そしたら今回はここでアンスリウム入れちゃいますねでねこのアンスってはっきり言ってどう入れてもいいんですよだからこの今手元にあるアンスリウムが一番いい形になるように入れていきましょうはいこういうふうに入れていきますでバラを根元に ましょうそしたら次にこのガーベラをね入れていきますガーベラはこういつも言うようにワイヤーをね中にインソーションしましょうね はい、えー、こちらでガーベラが色がありましたそしたらさっき取っといたこのドラセナですねこれがまあうまいこと入るかなやっぱり2枚は無理だから1枚ずつにしましょうねはい、えー、こちらで完成です では正面から見てみましょうどうぞはい、えー、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうかこのアクセントラインですね要するにこのこのアクセントラインですねこの入れ方で結構アレンジは変化します えー、なので是非このラインの入れ方には気をつけてみてくださいはい、えー、このフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しておりますチャンネル登録はこちらこちらをクリックしてくださいスマートフォン、タブレットの方はこちらが見えてないと思いますので、この下のリンクよりお願いいたします。それでは一人でも多くのチャンネル登録をお待ちしております。